assalomu alaykum aziz tomoshabin kanalimizga xush kelibsiz kanalda yangi bo'lsangiz kanalga obuna bo'lishni unutmang videolarimizda birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'ying bugun 5 noyabr kuni ham o'zbekistonning ba'zi hududlarida changli g'ubor kuzatiladi Kunduz kuni quruq va salqin ob-havo kutilmoqda. Bu haqida Meteorologiya xizmati markazi xabar berdi. Poytaxtda havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi, changli g'ubor kuzatiladi, 6-10 metr tezlikda esadi, havo harorati 5-7 daraja iliq bo'ladi. Tog'li hududlarda yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol 7-12 metr tezlikda esadi, havo harorati 3 daraja, sovuq 2 daraja iliq bo'ladi. Eslatib o'tamiz, kecha 4-noyabr kuni O'zbekistonning qator hududlarida, jumladan Toshkent shahri, Sirdaryo va Buxoro viloyatlarida kuchli shamol esib, qumli bo'ronlar hosil bo'ldi. Ko'rish darajasi 500 ming metrgacha pasaydi. Shamol avj olgan mahalda AQShning Toshkentdagi elchixonasiga o'rnatilgan havoning ifloslanishi aniqlash moslamasi poytaxt havosini o'ta nosog'lom deb baholadi. Manba: Qalamtirus